inviting me to uh, Greece and uh, on behalf of the WFDU I was uh, so, um, uh, show my our solidarity with the, the working class of Greece in their struggle for freedom, for the struggle for the working class. Uh, also um, I was in uh, last week I was in Cyprus um, with the WFU in a youth camp where I received a message where um, I heard the attack from the Golden Dawn to uh, 20 young innocent young people from the working class of Greece. Ε, πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση εδώ στη διαδήλωσή σας και στην Ελλάδα. Εκ μέρου του ΨΟ θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου με την ε, εργατική τάξη της Ελλάδας, στον αγώνα της για ε, ελευθερία και στην καταπίεση. Ήμουν στην Κύπρο την προηγούμενη εβδομάδα που σε ε, μια εκδήλωση της ΨΟ ε, και εκεί έμαθα τα νέα για την άνδρα επίθεση της ε, Χρυσής Αυγής ενάντια σε μια ομάδα αθών νέων από την Ελλάδα. In these days we uh, once again are facing uh, the black power in Europe. Αυτές ε, αυτό το καιρό και εμείς αντιμετωπίζουμε ε, αυτή τη μαύρη δύναμη στην Ευρώπη. We, um, why are these black power growing again? We can see the cut-downs governments in all Europe, in all the world, will uh, force these kind of black power. Γιατί όμως ανεβαίνει αυτό, αυτό το ρεύμα όλος όλη την Ευρώπη. Είναι οι ομάδες εξουσίας που σπρώχνουν αυτή την, ε, αυτή τη μαύρη χολέρα.